Nganong nahurot naman ako ang kwarta? Okay. So sa kanina video guys, I will be sharing some tips sa inyo ha para ma-avoid nato na siya no. And what are the reasons why nga dali kay mahurot ang ato ang kwarta. But before anything else, I would like to let you know that this coming July 18 at 3 p.m. PHT sa Philippine time no, we will be having a collaboration with NCCC Supermarket. Technically, monetize sa ang kanegosyo online series. And the topic is about money management So technically nami Facebook Live na buhaton by then sa ilang Facebook page which makita ninyo sa description diri sa taas. At least kabalo lang mo. Uh, so joy, join us by then para malingaw po ta. If you have any questions, you can ask it by then. It's all about money matters. All right? So two reasons nganong dali kay mahurot ng kwarta is number one na atay ginatawag na luho. 'di ba? So luho mo ni siya in in kuan pa in English murag mo ni siya ang mga desires nimo. Diba? Mga wants nato Most of us, most of us, manggod, the moment na ma, the moment na makadawat ta sa tong kwarta, sweldo ba, or allowance ba, or whatever that may be, atong ginahimo kasagaran is masilaw ta sa tong kwarta and then ato siyang gastuson sa mga butang na luho nato mga hilig nato Okay? Besides focusing on the needs, atong ginahimo kay ginagasto nato siya diretso sa mga desires nato, mga wants nato. That is why dali kay mahurot tong kwarta because, ladies and gentlemen, mas mahal manggod ang luho kaysa mga kinahanglan. Tanaw ni mo, kung, kung mga kinahanglan nato sama sa renta, tubig, uh, kuryente, pagkaon, if you just think of it in a way na makatipid ka, mas barato man siya, pero mga gusto nato sa kalibutan, mga bag, mga sapatos, mga gadgets, moto sila ang mas mahal. Pero dili kayo sila kinahanglan. See? So muna, dali kay mahurot tong kwarta kay the moment madawat nato pak, luho dayon, gasto dayon sa mga butang na hilig nato. Okay? That's number one. Ang ikaduha, sad to say no, uh, let's just talk reality here, is kaning pautang. Kanang hilig kay ta magpautang, di ba? Kay maluoy mangud di ba? Unya usahay pa jud ang mga tao pag once Maduol sa simua para, mang, para mangutang, sila pa ang murag magpaluiluoy, usahay kay mga suko pa jud, di ba? Nya kung ikaw na maningil, sila ang mulikay. That's the reality that we are facing right now. It's not a problem kung magpautang ka. It's normal, di ba? We do it sometimes and then some of us we do it all of the time. Ikaw ang nahulog na financer sa ilang kinabuhi. However, maabot pod sa punto na dapat kita mismo kabaluta mo balibad usahay man atong emotion maluoy ta atong utok muwala ba ato ang pagka-bright muwala bitaw so kailangan kabaluta mo apot sa point na bay pasensya ipit pud ta ka sa karon para kabalo pod siya na dili sila basta-basta manganad lang pod ang solusyon aning duha kung naa kay luho ug pautang kailangan lang jud nato mo ni siyang solusyon nato is kaning budgeting system no budget system So, pasabot sa budget system, pag inig abot sa kwarta, asa siya padulong, kinahanglan usa, and then kabalo po ka kung naaba kay kwarta extra para sa imong luho, o naaba kay kwarta na ipautang, in kaso lang na gusto mag mangutang nimo. Nagets niyo ang point? So, mo ni siyang problema, mo ni dali kay mahurot ang kwarta, pero mo ni siya ang simple kay na solusyon, which is naatay budgeting system. Before pa moabot ang kwarta, dapat kabalo na ka kung asa padulong ang imong kwarta. Okay? Which brings us to the question of the day, no? Uh, curious ko kung sa inyuhang budgeting system, let us know in the comment section para ma-check na to kung sa ba yung dagat. Okay? So let us know in the comment section.